Entrer. Regarder. Se balader. Retrouver. Échanger. Rire. Se retrouver. Essayer. Sourire. Découvrir. Goûter. Toucher sentir, écouter, vous rencontrer, nous rencontrer. Pas besoin d'aller chercher loin ce qui est si proche. Les commerçants du Grand Narbonne vous accueillent depuis toujours. Retrouvez leur sourire juste en bas de chez vous.